Bon dia per les pròmigues amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Este programa s'estrenarà la setmana del 23 d'abril, la setmana del Dia del Llibre, i per a commemorar esta data hem decidit convidar avui a La Represa a un escriptor polifacètic. Així que, quan vulgui, endavant pot presentar-se. Bé, soc <clears throat> mm, Miquel Nadal Tàrrega, encara que signe els llibres com a, com a Miquel Nadal escriptor polifacètic, tardà, perquè, perquè els meus llibres van, van eixir en el moment en què no tinc més remei que, que publicar-los, perquè no sóc una persona massa donada a, a la dèria de la, de la publicació i, i moltes gràcies per, per haver-me convidat. A més, en un, un dia que a Cia Godella va haver la Fira del Llibre el cap de setmana que, els companys de l'editorial m'han dit que va ser un, un acte molt, molt afectuós i del qual han estat molt, molt contents. Uh mhm. -huh. eh, moltes gràcies, Miquel, a tu per haver respost a la nostra crida i bé, t'has definit com a escritor, però també és jurista. També? Eres jurista. Sí, sí, sí. La, la meva formació és la de llicenciat en dret, però bé, és una formació que ha marcat relativament la, la, la meva biografia, perquè jo crec que som dels que vam estudiar dret, perquè exactament no hi havia una altra, una altra titulació que responguera estrictament als nostres interessos i mira, mm, vaig estudiar dret, però perfectament podia haver estudiat història o, o, o haver estudiat una, una llicenciatura que responguera a que fora un paquet de, de, de història, de ciències polítiques, de dret, de, de literatura. Com això no existia, vam, jo, vaig, jo vaig elegir el, el camí més fàcil, estudiar dret, que era el que teníem més eixides quan, quan nosaltres estudiàvem. Has parlat d'història, de literatura, de política, serien un poquet, potser també les inquietuds que més o menys han marcat la teva vida. Sí, sí, sobretot, <clears throat> sobretot la, la, la literatura i eventualment Mm, eventualment la política, però literatura i història són, són aspectes que, que estructuren la meva manera de, de, de reflexionar, d'estudiar, de... són pols d'interès mm, eh, indubtables, ineludibles. Mm -hmm. Tinc així una citació que va fer el teu company Rafa La Huerta, també escriptor un poquet atípic, i que jo crec que te defineix perfectament. La va escriure a, al blog que també parlarem d'això, Últimes vesprades a Mestalla, en motiu de la publicació del teu penúltim llibre, Somiar Gols, i diu així. Nadal és com Morigi, un totcampista de la literatura. Igual t'escriu un assaig sobre el socialisme valencià que un relat de ficció ancorat en un impossible bar de carretera. Un discurs que un pregó, un poema que una obra de teatre, un document oficial que una columna de premsa. Rafa és, Rafa és amic i, i és una persona que és una persona a voler i que, i que se fa d'estimar i, i jo crec que és, de les, de les descripcions més elogioses que jo, que jo, que jo he rebut i, i sí, mm, respon d'alguna manera a aquesta manera d'entendre de, la literatura. Si n'hi ha que posar-se de curt, un es posa de curt i, i, i, I escriu, baixa I, i baixa el cap i, es, i escriu. N'hi ha vegades que els teus centres literaris pues, no són no són massa exactes, o, però, però ningú me podrà negar la meua, el meu compromís amb la, amb la saparreta. Mm -hmm. I bé, tot això dit per l'home que crea una pancarta que es dia Morigi contigo empezó todo, també <laughs> té alguna cosa elogiosa. Si Rafa, vols... Rafa és un, Rafa és un personatge atípic, és una de les persones més, més cultes, més interessades per la, per la cultura, menys propenses a, a entendre la, la cultura i la literatura com una, com una mm, forma d'exhibició, de, que és una, té una manera d'entendre la cultura i la, i la literatura com una, qüestió íntima i jo crec que Rafa La Huerta és una de les persones que va donar més sorpreses literàries en els últims, en, en, els, en els pròxims anys. Sí. Si vols, comencem ja a fer un repàs d'esta teua biografia, biografia literària i començarem no amb l'assaig sobre el socialisme valencià, sinó sí per un, per un tema que afecta molt a la qüestió valenciana, com és el document 88. Sí, i és un, un pecat de joventut, d'alguna manera, eh, perquè en, en, en algun moment eh, jo crec que si haguera de definir aquest document eh, forma part d'intents de, de, intents de resoldre eh, ixa, ixa, el conflicte valencià que el vivíem en els anys, eh, finals dels anys 80 com una com una qüestió irresolu irresoluble i que d'alguna manera intentàvem, intentàvem trobar eixides o maneres de, de, de, de trobar alguna, alguna llum. És una espècie de el, el que jo ara anomeno sal, assagisme, assagisme salvapàtries. D'alguna manera tractàvem de donar massa pautes a la gent en el que havia de fer, però, bueno, rellegit, en algun moment ho he rellegit i tampoc, tampoc, no, tampoc no deia massa barbaritats. Tampoc no deia massa barbaritats. Era un treball, si no m'equivoque, quatre, a quatre... Sí, sí. Mm. sí quatre autors diferents. Eh, a, cada, a cadascú més, més, més singular, Agustí Colomer, eh, Rafa Company, Vicent, Vicent Frank, Frank i, i, i jo mateix. I, bueno, mm d'alguna manera és, està ahí i, i tampoc no, no me'n penedís massa d'aquella... Em em va costar de fer perquè no, ja, ja et dic que no, no sóc una persona que, que mate o que, se, o que se publique damunt. Mm -hmm. bueno, al final ho vaig fer i, i, i, i jo crec que algunes de les referències o algunes de les, de les intuïcions que en aquell moment eh, plantejaven eh, alguns, eh, alguns dels autors. Jo crec que formen part ja de, de qüestions que la ciutat valenciana mm, ha acabat eh, incorporant com, com, com fets evidents i que, i que, que jo crec que d'alguna manera eh, se va aconseguir el seu, el seu propòsit. Mm -hmm i si vols continuem, com dies, és una persona que no és que se publica damunt i els dos següents treballs, un és el valencianisme que ve, que seria una línia molt preguda també a treball, no? Sí, sí, una línia era, era pareguda, el que passa és que en, al final jo me'n recordo que, que, que ja en aquell moment eh, jo crec que em vaig cansar del paper i d'estar de, d'estar eh, dient de manera imperativa què és el que havia de ser la societat valenciana i com s'havia de comportar i quins eren els camins i jo crec que eh, finalitzava en, un, en una de les en, en, la, en la frase final del Càndid de Voltaire, que quan, quan el Càndid, cansat de viatjar arreu del món, per un moment que diu, se retira del tot i diu allò de fa falta conrear el teu jardí, il faut cultiver notre jardin. I d'alguna manera jo crec que ahir vaig tancar una, una fase, vaig dir que ja estava bé, que anava a dedicar-me a, a la meva família, a, a cultivar el meu jardí mm -hmm. i, a, i a deixar, i a deixar eh, de, de dir-li a la gent com s'havia de comportar o com pensava que tenia que ser el, el, el futur de la ciutat valenciana. Mm -hmm. Eh, parlem sobre tradició i modernitat del valencianisme, sí. que és aquell assaig sobre el socialisme valencià que dia Huerta, o, o no n'hi ha molt a dir? Eh, és un, és un llibre que, del qual estic, estic content, estic, estic content. És un llibre que vam fer un, dos persones que en principi no teníem, no teníem massa a vore, perquè veníem de tradicions eh, polítiques molt diferenciades. Benito Sanz era un militant eh, eh, consagrat del, eh, del Partit Socialista i jo venia del món del, del valencianisme i jo crec que va ser una experiència molt interessant perquè perquè vam sumar, vam integrar perspectives i vam fer un, un anàlisi sobre el Partit Socialista Valencià eh, durant el franquisme i sobre la perspectiva del valencianisme posterior a la, a la guerra i de com tot això havia confluït en, en una determinada manera de, de construir la posició del franquisme i és un llibre que estic estic molt content. És, és, és un llibre que estic content, del qual estic content. Diguem que era un treball més d'investigació que no sí, altra sí, cosa. Sí, sí, sí. En aquest cas ja no li diu a la gent el que havia de fer i com havia no. de plantejar les coses, sinó que ser era més introspectiu, no? el què havia passat en la postguerra eh, sí. i com això havia donat com a resultat el PSB, no? Mm. que és anterior al PSPB, i després el PSPB anterior al PSPB-PSOE. Efectivament, efectivament. A més, vam, vam quedar finalistes dels Premis d'Octubre, sempre és una, una espina que, que, que queda, que queda eh, no, haver, no haver aconseguit guanyar els Premis d'Octubre, però, però el llibre està ahí, és un llibre del qual estic, és, del qual estic eh, a, anys, anys després estic content. Estic content pot ser és el més reivindicable, ser dels, de aquesta sí, trilogia sí, política. Sí, jo crec que sí, jo mhm. crec que sí. I com has dit, és un escriptor que no és que se publiqui damunt i passen eh, 12 anys, ser és que feia falta cultivar el jardí, que dia, que dia Càndid, i passem a l'any 2008 amb El nacimiento de la ciutat deportiva. Sí. Això és un canvi de tars, podríem dir que total, no? Perquè... Sí, és un, és un, és un canvi de terç, encara que la, la, la preocupació per el, per l'esport, per, eh, per la història del, de l'esport. Jo sóc un, un valencianista futbolístic confés i, i sóc xoto, xoto, xoto. Mm -hmm. I, I determinades qüestions que, que anaven apareguent en les tertúlies eh, futbolístiques a les quals jo, jo assistia mm, revelaven una profunda ignorància sobre com havia sigut eh, com havien sigut els inicis de la incorporació de l'esport a, la, a la ciutat de València. I de sobte aquest tema em va interessar i, i, i vaig decidir fer un, fer un llibre en el qual eh, m'ho vaig passar molt bé perquè, perquè mm, determinades eh, eh, eh, preocupacions o determinades intu intuïcions que jo tenia al respecte mm, les vaig corroborar i, i me va servir també per a, per a, per a il·luminar camins de, de, eh, de reivindicació de l'estudi rigorós i seré sobre, sobre l'esport i que l'esport i en concret el, eh, la ficció futbolística no tenien per què estar lligades a, la, a les pancartes ni a, ni a les bengales ni a, ni a res d'això, sinó que podia uno me vaig sentir bé perquè no podia ser un... Un, un futboler. Un futboler eh, eh, rotund i al mateix temps pues, estar, estar estudiant sobre, sobre determinades qüestions de la història de l'esport en, la, en la ciutat i això, això va fer eh, eh també trobar amics, perquè jo crec que una de les qüestions més, més importants de, de, tot, de, de tots aquests llibres que, que, que hem anat comentant és la capacitat que un té d'anar trobant amics, persones que, persones que t'ajuden, persones a les quals ajudes i, i això va ser una, una etapa de, molta, de moltes inquietuds compartides, de, molt, de treball compartit, en, en... i a mi els llibres m'han servit per a guanyar, per a guanyar amics, José Ricardo Mar, Rafa La Huerta, molta gent que sense els llibres no haguera, no haguera pogut accedir a, a ells. Mm I també fas diverses troballes no, en este llibre, perquè hi havia certes coses que tu has dit, no, jo tenia algunes sospites que puc corroborar, N'hi havia hi ha molta part de la història del València Club de Futbol que potser has descobert tu. Sí, sí, sí. Jo crec que el llibre, a més, eh, va servir per a, per a que altres amics, no xotos sinó granotes, com Felip Benz i José Luis García Nieves, eh, eh, es plantejaren fer una, una història del, del Llevant mm, Mm, té conformitat amb aquesta manera d'entendre de, la reivindicació històrica i jo crec que algunes de, algunes de les, de les, de les troballes que estan en aquest llibre pues, no, no s'han no superat, la ubicació de la ubicació del Girós, eh, la, la importància de, de, del València Club de Futbol en la incorporació de l'esport a, la, a la ciutat, la manera com eh, la idea representativa i simbòlica dels clubs de futbol serveix per a, per a, per a fer de la pràctica esportiva un element de modernitat, en contra dels bous, en contra de pràctiques que ja se consideraven antigues. Jo crec que són, són aspectes que, que, que encara estan ahí i que, i que són llegibles. No, el temps no, no, no, ha caigut per, no ha caigut per damunt. Podem veure que potser els teus treballs més d'investigació a l'hora de posar els títols no has tingut tot això de mercadotècnia que no, perquè el de Tradició i modernitat al valencianisme, que és un títol molt ample, realment mm. parla dels orígens del socialisme valencià. I este que parla un poc també sobre el naixement del València Club de Futbol, en mm. general, de com d'un equip que naix, la llegenda diu que llançant una moneda en el bar Torino, ah. d'això a crear-se en tot un símbol de la ciutat, també el naciment de la ciutat deportiva. Eh, sí, la veritat és que com a, <laughs> com a, com a, com a persona experta en, en màrqueting de títols de llibres, probablement no... Jo espero que en el, en el, en el nou inventari mínim, en el que trac ara, trenqui se suspens encara que a mi hi ha vegades que quan parla d'inventari mínim me deix itinerari mínim. En ah, molt qual, bé, molt <laughs> bé. En lo qual no, no, no, no, espero que no sigui una premonició. Esperem que <laughs> no. I bé, eh, abans també has parlat de les tertúlies futbolístiques que, que tenies en aquell moment, no? estem parlant de 2008 i els anys anteriors, ah, sí. i també de tota la gent que coneixes pel camí. Mm. Sí, eh, vam començar a, a fer unes tertúlies eh, futbolístiques en el restaurant Cailuce, a les quals assistien persones també, eh, tot, tots els singulars que poden ser persones el que poden fer compatibles l'art, la cultura, la literatura i el futbol. I si parlant de persones, eh, la tertúlia del, del Cailuce, persones com Paco Gisbert, persones com Miquel Alberola, Vicent Dolí, el, el, el que, que és una, de les persones també més inclassificables de, de, la, de la cultura valenciana, Rafa Arnal, moltes persones, Rafa la Huerta, jo mateix, <clears throat> van coincidir allí en les estatures del, del, del de Vicent Flor, i ens ho vam passar molt bé, no, vam treure un llibre també de, de, de, de recorregut erràtic, un llibre que va treure Levante el Mercatí Valenciano, 11 titulares, que fem una, una de les primeres eh, contribucions a la literatura de club. eh, i que deu d'estar per ahir en algun, en algun magasem eh, perdut, perquè, <clears throat> perquè era un llibre molt interessant, eh, Alfonso Gil, eh, van ser unes tertúlies eh, molt combatives i a més va coincidir en que eh, mm, al final de les de, de l'última temporada de les tertúlies va coincidir amb la final de Sevilla i, i va ser un, un colofó extraordinari va ser un colofó extraordinari ens ho vam passar molt bé eh, eh, la, la companyia d'Àlvaro Llarvide, que en pau descanse en el restaurant Cailuce, va contribuir també a aquesta atmosfera de, de que d'alguna manera tancàvem aquesta sensació de, de trobar-nos animals estranys. I seria un poc més avant, no? Allò famós del grup de los lagrimitas que voltes mm. la huerta i tu comenteu sí. a internet. Sí, <clears throat> sí, sí, perquè eh, en posterioritat vam, vam fundar el blog Últimes, últimes vesprades a Mestalla. Eh, el mateix any 2008 que se publica el llibre, si no m'equivoco. Sí, <clears throat> sí. I Rafa La Huerta, jo mateix, eh, Josep González, vam decidir que la... en aquell moment no ens podíem imaginar que el desastre seria tan absolut, però en aquell moment pensàvem que, que a Mestalla li quedava una temporada a tot estirar i pensàvem que, que no en podíem anar sense, sense un, un homenatge eh, Mm, extraordinari de, de, de, de, de moltes col·laboracions. A cada equip que, que passava demanàvem eh, una col·laboració per a, per a que contribuïra a aquest comiat a, a Mestalla. I, clar, el que no podíem imaginar és que passarien anys i anys i, i les últimes vesprades a Mestalla pues, havien, convertit, doncs, havien convertit anys en Mestalla i... Els últims vuit anys a Mestalla i, i els que queden. A Mestalla, però, però va ser... Eh, vam treure, vam treure també un, un llibre que mm. eh, era, era amb caràcter eh, solidari per a la, per a la història d'Elvira Roda, mm neta d'un dels fundadors del, del club, germana de Carmel Roda, un, un altre amic, i, i <clears throat> sí, la veritat és que van, van ser els anys, si d'alguna manera ting, tinguérem que contrastar o estructurar la biografia, són els anys més futbolers de, de Miquel Nadal. Si, si te sembla bé, podem parlar un poc més d'Últimes Vespres a Mestalla, no? ja que traus el tema, perquè és el que has dit, vull dir, era un, un homenatge no? que, que s'inventeu Rafa Laguarta i tu, sou els fundadors? O... Jo, Rafa La Huerta i Josep González. Sí, som els, els tres perpetradors de la, de la idea. Mm, era, que era una idea que, a més, sentíem com algo urgent, que pensàvem que no, que no anava a tindre molt de recorregut. Mm, eh, la temporada se mos, se mos anava de les mans, pensàvem que, que, que, que, que, que, era una, que era una llàstima i, i, i jo crec que, que probablement Últimes vegades a Mestalla és eh, un, un dels, dels elements que serveix per a que, que Rafa la Huerta comence a, a, a prendre seriosament, a prendre seriosament el, el, el tema d'escriure, de, de, perquè has, fins, a, fins a aquell moment Rafa la Huerta pues, havia fet algunes col·laboracions ocasionals en el, en la premsa, i jo crec que a partir d'últimes resultats a Mestalla, eh, Rafa La Huerta... Eh, comença a veure, comença que a veure que... eh, eh una persona mm, publicable, que allò no era una, una, un, un, un, un divertiment, sinó que podia ser algo... I jo crec que en últimes vesprades a Mestalla està la gènesi d'un dels grans èxits editorials de, de, de la literatura valenciana recent com és la balada del, del, Bartolino. del Bartolino. I bé, comença com a divertiment, no? Vull dir, eh, un homenatge pòstum o quasi pòstum a Mestalla, un any de, també prou depressiu, no? perquè si no m'equivoco és l'època de Koeman. Mm -hmm. I allí va, d'allí va néixer el, el col·lectiu Lagrimitas, que és el viatge que, el viatge que fem a la final, de, de, de Madrid al, al, al Calderón, un grup, un, un grup de, de persones eh, que, mos, que jo crec que és l'època més, el viatge més d'estrelletat que hem, que un ha pogut fer a, a una final de futbol. Jo, com a pessimista impenitent, en dos àudies ja me'n volia tornar perquè vam sentir les, les paraules aquelles del rei de, que gana el que, el que, el perdió, que el que perdió l'altre dia, jo me'n volia tornar... I al final va ser un, un, va ser un, un viatge extraordinari, va ser un, una final extraordinària perquè va ser un, un títol mm, que, que no esperàvem, un títol, un, un regal, un, un, un regal. I potser són un regal totes aquestes vuit temporades extra que hem tingut de Mestalla i les que venen? O... Jo, jo m'estime molt Mestalla. Eh, eh, eh seria capaç de reproduir els, el, els itineraris que jo feia de menut des de, des de l'Horta, perquè jo, visc, jo vivia en la carrera de Sant Lluís, mm, més enllà de trànsits, i m'anàvem a peu a, a, a Mestalla. Mm, per a mi estudiar en Blasco Ibáñez al costat de Mestalla era, un, era com, un, com trobar-me en, com trobar en casa. Mm, me'n me vaig anar a viure visc al costat de Mestalla i, i per tant jo crec que, que tot allò de, del Gran Coliseum i l'estadi Champions i tot això, pues a mi me, en, en, en el seu moment me molestava, m'irritava inclús perquè, perquè quan uno ha sentit eh, allò com sa casa i pues, eh, jo crec que no, no calia no calia tindre aquesta mentalitat tan de nou ric, de, de, de buscar sense més un, un, un nou escenari. Eren, víctima de, de una, eren víctimes d'una determinada època, però a mi no me molestaria estar vuit anys. Sí que dic que quan, quan si se produeix el canvi de, de Mestalla a, a Benicalap, jo per a, mi ara, per a mi el futbol no serà, no serà el mateix. Ja serà l'estadi dels meus fills, però jo assistiré d'una d'una manera diferent. Per a mi la casa de més el considero com a part de la meva biografia, part de la meva història, part de la, de la meva manera d'entendre la ciutat i, i no, no puc renunciar no puc renunciar de la manera com vam renunciar a, a això. Mm -hmm. I bé, continuem en este repàs a les últimes vesprades a Mestalla. Eh, vau dir, intentàvem convidar també a, a gent dels altres equips, no? que quan, quan sí. tocava jugar feren una col·laboració. Sí, eh, de, de, de fet, eh, venia a jugar a la Tia Madrid, pues, eh, Petón, el, el, el Antoni Martín Petón, el, escrivia, quan va vindre l'Esporting de Gijón, pues, va, va escriure Quini, eh, ho vivíem com, com la manera modesta en què nosaltres podíem homenatjar, homenatjar Mestalla. I, i moltes de les, de, de les, de, moltes de les, de les, de les col·laboracions ens van servir per a, per a entendre de quina manera ens sorprenien perquè per a, per a nosaltres el Mestalla pues sí, era el camp de futbol, el vivíem com, com, com un camp vell, i ens sorprenia de quina manera eh, l'aficionat de l'equip contrari eh, respectava, respectava el, el camp, el considerava com un, com, com un espai eh, simbòlicament eh, potent, cosa que moltes vegades des d'ací se pensava que, pues, que era algo eh, completament prescindible. I, i nosaltres vam, van dependre molt de, de, de, tant de les col·laboracions externes com de la manera en què mm, allò ens va ajudar a reflexionar sobre, sobre el futur del club, la deriva que ja, ja veiem que, que s'estava plantejant, perquè era, eh, tot allò era una manera com una altra de, de guanyar temps, de, però el club jo crec que d'alguna manera estava ferit, no? estava ferit de mort perquè nosaltres mateixos l'havíem l'havíem deixat la, morir. L'havíem deixat morir. I parlem també d'aquestes col·laboracions d'aficionats del Villarreal i de l'Almeria? Ah, o... No, això, això queda com a, com a, com a la intrahistòria d'Últimes Prades a Mestalla. El que passa és que, que, que aquests col·laboradors en algun moment tornaran a, en algun moment tornaran a, a, tornaran a escriure, perquè jo crec que allí eh, tant Rafa La Huerta com jo vam demostrar que tenim certa, certa habilitat per a, per a, per a buscar tipus singulars i, i jo crec que Rafa en, en el llibre que està a punt de, està a punt de traure jo crec que, que va ser un llibre, un llibre sorprenent mm-hmm. per, per, reivindicación de una manta a cuadros era un gran era un gran era un gran text pero pero es una yo yo recordé una etapa particularment emotiva la de últimes versades a Mestalla a més el, el fe de que de que tantes persones eh, coincidirem en, en considerar i no, no estava fet com un, com un bloc literari per a reivindicar com eh, jo anava de xicotet de la mà de mon pare, no? Vull dir, bueno, eh, si n'hi ha... Qual... De fet, qualsevol persona que vulgui escriure eh, eh, al blog pues, està convidada perquè, perquè mm, no n'hi ha un cànon literari per a participar en Últimes Estades a Mestalla. Mm -hmm. Probablement si n'hi haguera cànon literari, potser els primers seríem nosaltres. És has dit que no era un blog per a dir que bonicos m'estalla, no? Quins, quins records tinc. Sí que hi ha moltes col·laboracions en aquesta línia, però també s'han fet moltes altres, fins i tot podríem dir projectes, no? Perquè han hagut unes, uns, uns quants textos que a voltes han sigut temàtics i hi han temes com per exemple el cas de Josep Tortajada, sí. el cas de la ubicació real del Bartorino, que això han sigut treballs d'investigació vostres. Sí, sí. jo, jo de, en el cas de Rodríguez Tortajada, a més van coincidir diverses coses perquè eh, eh, el vaig trobar eh, jo, eh, de, de, de sobte també Vicent Xilet, eh, ben, a partir de, de lo que jo vaig publicar sobre, sobre Rodríguez Tortajada, eh, Vicent Xilet, des de les planes de Levante el Mercatí Valenciano, va començar a, a trobar eh, eh, més material, va, va, va, va coincidir en, en, en, en la família i vam aconseguir que, que, que Rodríguez Tortajada forma part de, de, del llistat de presidents del, del club, o la pròpia ubicació del Bartolino, eh, que és una de les coses més, més sorprenents, perquè jo inclús era eh, membre, soc membre de, de la tertúlia Torino, i, i estava... De, de, de fet, en el carrer barcelonina n'hi ha una rajoleta que posa... en Esta, en este lugar se fundó el... Que se posa en el, el 75 aniversario. En el 70, eh, se, fundó el bar, eh, se fundó el Valencia Club de Fútbol y, y, claro, pues me va a tocar descubrir que no... Eh, Quedava un poc mal perquè era com, com dir a, a la teva tertúlia que s'havien equivocat retrospecti retrospectivament i sí, i vam, vam fer... Eh, ho vam fer saber al club i fruir d'això pues, va ser el, la, la, la, la, el, el, la columneta que n'hi ha en la plaça d'Ajuntament, on efectivament allí sí que estava la, la, era la ubicació de l'original bar, bar Torino. Però no... Mm, de, mm, últimes vespades a Mestalla ha sigut tot això, també ha sigut... Eh, no érem car de manifestos perquè, perquè ni tenim accions, ni tenim diners, ni, ni ser també ve d'esta primera etapa que hem comentat abans, que dies m'he cansat de dir-li a la gent que havia de dir, que havia de pensar. Eh, sí, sí, sí, probablement jo tinga un, un, un casament. Ara, en, en estos moments, jo crec que eh, Pepe González o Josep Bosch són els que estan més, més, al, més al cuidant d'últimes versades a Mestalla, però ahí s'han escrit textos, textos magnífics com, com Gallolo, el, un relat de Rafa La Huerta espectacular. Jo estic, jo estic eh, eh, espectacular, eh, eh espectacularment satisfet de, de l'etapa de tenir pares a Mestalla. N'hi ha ocasions en què uno mira el seu passat i, i, i si poguera eh, el borraria, però Últimes Prades a Mestalla és de les coses que uno li fan sentir eh, orgullós perquè, perquè sí que demostra que a partir de poc i de l'esforç d'unes unes quantes persones i des de la modèstia se poden fer coses importants que no tot és... Eh, no tot, no tot són els diners i no tot són les campanyes de màrqueting, sinó que en, en quatre, quatre persones en el seu esforç pues, poden, poden aconseguir pues, pues, pues, coses com, com que eh, José, José Rodríguez Tortajada, per aquesta etapa del club del 36 al 39, que pareixia que el, que el València Club de Futbol havia desaparegut, no, havia desaparegut eh, pues no, eh, eh, durant la guerra eh, eh, un militant de, de, de d'esquerres i valencianista com Josep Rodríguez Tortajada havia sigut el president del València. D'Esquerra Valenciana, si no eh, m'equivoco. Eh? Sí, i que, i que això pues, havia de ser eh, reivindicar sense, sense tampoc eh, eh, fer un, un pèl massa, però que for, forma part de la, nostra, de la nostra història i jo crec que d'alguna manera hem contribuït a que la cultura del club, la cultura del Valencià Club de Futbol, pues, deixarà d'estar tan acartonada i tan, tan, tan, tan casposa com, com, com ha sigut històricament. No? és un tema curiós no? que, que comentes, no? La cultura del club era molt casposa, estava molt... Estava, podríem dir, completament abandonada o...? Sí, sí, i, i, i bueno, els, els clubs de futbol tampoc no són, no són germanes de la caritat eh, històrica ni literària, perquè al final eh, el futbol és el que és, són resultats, són, és el dia a dia, és la classificació, són els punts, el gol... Eh, uh mhm. -huh Eh, però mm, tot això no demana pa. Eh, saber com són les coses i reivindicar la memòria són les coses que qualsevol club eh, normal jo crec que ha de tindre com un dels elements de, del seu, de la seva idea de negoci. Eh, el que passa és que jo crec que vam aplegar tard, eh, perquè jo crec que el procés de venda eh, pues, ha conduït a que, pues sí, que el, el València Club de Futbol pues, eh, és, és el nostre equip de futbol, però és, el, és un equip de futbol ja d'alguna manera afranquiciat. Els, els equips de futbol ja són franquícies en una miqueta de sentiment, en, en història, perquè tot això queda molt bé, però clar, probablement Negredo formaba part de la història del València i Rafa la Huerta no, però, o, o, o sí, o sí, perquè, perquè jo crec que en algo el València no podia continuar simplement de la mà de les històries de tant Perpinyà i d'anar repetint lo de la moneda i tot aquest tipus de, de llegendes. Mm -hmm. I bé, eh, estem comentant, no? és un blog en internet, últimament crec que s'actualitza una vegada al mes, però heu aconseguit que Rodríguez Tortajada siga reconegut com a president oficial del club, això fon abans de la venda, mm. i ara després de la venda heu aconseguit que una volta autobat, quin és el lloc exacte del bar Torino, hi ha ja una nova placa. Sí, sí. I parlem també de personatges raros, no? d'històries rares de València, tenim una plaça de l'Ajuntament que en dos cantons diferents té la placa que assegura que era el lloc fundacional sí, de València. Sí, sí, però jo crec que això forma part de la, de la, de la, del, de la nostra manera tan absurda de la ciutat de València d'entendre de, el nomenclàtor, les escultures, les estàtues, la, el carrer de Suècia, dir-li avinguda, que la plaça de Cànovas tinga, tinga eh, el monument al marquès de Campo, eh, d'aquesta manera absurda que tenim de, de d'entendre la percepció del, dels espais de la ciutat, que la plaça de l'Ajuntament tinga el monument a Vinatea, que probablement n'hi haurien mil places en la, en la ciutat on podria estar... Que Jaume primer estigui en Alfonso el Magnani. Eh, no, Alfonso Magnani. Jo crec que, que un dia algú, i aquesta idea, jo crec que algú la podia reprendre, fer una espècie de col·lecció de, de recopilació de, de, de coses estranyes de la, de la, de la, de la ciutat. Que donaria per a molt. <laughs> que donaria per <laughs> a molt. molt. bé. I un altre dels temes de, bar, de bé, el, gran, el gran tema, pot ser, del temps expressió més tall, ha sigut tota la implicació que heu tingut amb el tema del Vila Roda, que ja has comentat abans. Sí, sí, sí. A més, és un, és un tema que, que jo crec que ens hem implicat Eh, d'acord amb la capacitat que cadascú ha tingut eh, en, en les columnes, en eh, la premsa de la, les províncies, Levante... sempre, sempre hem tingut un, una menció especial al, al, al, a aquest reconeixement a, a la figura del Virarroda, neta de, de, de Pepe Llorca, un dels fundadors del, del, del club. club i, i sempre estem ahí, sempre estem recordant-ho perquè, perquè és una malaltia molt complicada, probablement poc eh, de difícil reconeixement des del punt de vista oficial, però, però últimes versades de la mestalla sempre s'ha considerat com, com eh, abanderats d'entendre de, de, algo que jo crec que el, que el club en determinats moments ha anat perdent, que és eh, dissociar les estructures del club a les persones. Uh -huh. Jo crec que, que eh, Pepe Llorca era un dels, un, dels, un dels fundadors. Jo crec que tant Pepe Llorca com Luis Colina, Vicente Pérez, eh, formen part d'una manera amable d'entendre de, les, les, les institucions que probablement ara mm, està en trànsit de, de desaparició. El cas del Vilarroda queda molt bé, pot ser per a titulars de premsa, no? El cas de la xica burbuja de València, però alhora sí. pot ser de reconeixement públic a una malaltia, mm. ahir ja ens trobem en molts problemes. Sí, sí, sí, perquè, perquè jo <clears throat> tampoc no tinc una, una idea exacta de, del, de la qüestió mèdica o de la qüestió des del punt de vista dels, dels de servicis socials, però mm, sí, és algo de lo que tot el món en sap, però que, però que mm, ha costat el club. Moltes vegades ha, ha fet alguna, alguna manifestació de pública de, eh, i la presidenta Leijun ha, ha fet alguna manifestació pública de, de, de donar suport a, a Elvira, però jo crec que s'ha quedat més en, en, en lo simbòlic que, que, que, en, lo, que en lo real. Uh -huh. I ja per cas de les administracions públiques ja millor li preguntem o...? Ahí és que jo, jo passaria a preguntar perquè jo crec que ahí n'hi ha, ha una qüestió eh, que té que veure en, en, en determinades discrepàncies mèdiques sobre què és el que s'ha de reconèixer o no com a, com a malaltia d'aquestes característiques, però, vamos, la problemàtica està ahí i, i el club eh, n'hi ha vegades que, que te sorprèn com eh, no este club, sinó molts institucions que són eh, que, és, que són, capaç, són capaços de, de, de, de destinar centenars de, de, de mils d'euros de, per a les, les coses més, més absurdes són mm, eh, per, a, per, a, per a altres qüestions són d'un egoisme d'un egoisme brutal que no acaben de veure com, com al final la grandesa de les institucions no és no és no és el palmarès estrictament el palmarès estrictament esportiu. Jo no me vaig fer del València per els títols. Quan, quan jo me vaig fer del València, pff, mm, feia anys que no, que no havia aconseguit un títol. Ningú se fa del València per, per, per guanyar Copes d'Europa. Eh, se fa per, un altre, per unes altres raons. I jo crec que n'hi ha un palmarès de, de responsabilitat, d'implicació, de compromís que jo crec que, que exclusiu haurien de, s'ho haurien de mirar i haurien de, de, de lluitar en, en, en això, perquè aquestes són les, les nostres armes, no són els centenars de milions, han de ser, han de ser unes altres. Bé, com bé has dit, passem pàgina de, sobre el tema i si vols relacionem també no, últimes després amb Estalla, com has dit, eh, la teva trajectòria literària ha servit per a conèixer molta gent i pot ser també eh, gràcies a Últims Express Mestalla no, que coneixes a la gent de Drassana alguna ja la coneixies d'abans, segur, però... Sí, jo, eh, coneixia alguna gent de Drassana, però bueno, les... les eh, eh, no, no, no és a partir d'últimes a partir d'últimes vesprades a Mestalla. Eh, és, eh, jo crec que mm, Rafa La Huerta i jo teníem un... Eh, a través d'un blog també estrany, fem unes, unes col·laboracions literàries totalment anònimes i que no diré quines són. I, jo, i una de les persones de Drassana eh, eh, també formava, entrava en aquest blog i, i a partir d'ahir va ser el... Jo crec que vam començar a, a, a trobar punts de connexió eh, persones mm, persones de coneixement comú, i, i a partir d'ahir, pues mira, mm, va ser va ser un, un, un moment especialment un moment especialment emotiu. Jo crec que eh, Llibres de la Sana és una, una, una editorial mm, que jo reivindique per la seva capacitat de, de, d'integrar per la seva capacitat de, de sumar, de no, de no estar associada a clichés, sinó de, de, fer, de tratar de fer les coses eh, de, manera, de manera diferent i sense, i sense complexos. Mm -hmm. I, I a eh. partir d'ahí, pues, alguns projectes literaris que, que jo tenia, pues, jo crec que no tant per la meua, no tant per la meua insistència, sinó quasi traient meu en traient meu a poc a poc, pues al final va ser el, el, el somiar gols. Mm-hmm. somiar gols és un, un llibre que, que jo faig com a conseqüència de la meva activitat de pare de fills futbolers eh, i, que cansat de, de, de, anys i anys eh, per poliesportius, per tantes xiquets, així en me preguntan per un poble i, i, i el campanar... I el camp de futbol. El, el, el camp de futbol, el poliesportiu te dic on, et dic on està. I entonces, en, els, en, els, en ratos morts de, de, de tot això, els meus fills per les nits van a començar a demanar-me contes, que es llegirà contes, i, i en algun altre moment van demanar que foren contes de, de futbol. I vas combinar les dues coses i va eixir... I, i combinar les dues coses pues, va eixir contes de eh, somiar gols, futbol i contes de pares a fills, que són 13 contes de la literatura universal mm, eh, transform, transformats, tunejats, desbaratadament al, al món del, del, del futbol, mm. perquè era el que els meus fills, els meus fills no en tenien de boscos, de llops, eh, de princeses, ni de, ni de bruixes, perquè no, no, no, no ho veien com a part de la realitat, però sí que sabien que eh, un suplent podia tindre la, les, les mateixes sensacions que la ventafocs i, i que una sabateta de cristall podia ser una bota de futbol. Uh -huh. I a partir d'ahir, pues, va, del suplent va iniciar la resta de, de, de contes. El soldader de plom podia ser un jugador de futbolí, al que li faltava una cama. M'ho vaig passar molt bé es, escrivint-los i és el, el, el penúltim llibre de la, fet? De, perquè l'últim és este que estàs presentant ara mateix, Inventari Mínim, novetat de la sana per a la Fira del Llibre, mm. i que a mi Toni Sabater, un dels, del, de l'equip de Drassana, me va vendre com un llibre un poc inclassificable, no? Sí, sí jo, crec, jo crec que estic condenat a fer llibres, no sé si de títols eh, condenats al fracàs <laughs> o de, o de, o de o d'èxit millorable, però sí, jo crec que és un llibre inclassificable, no és... Eh, no és eh, no és ni dietari, perquè no és un dietari, són relats curts, galeria de personatges, eh, memòria, sinó perquè una de les coses que tinc entès és I que... I una magnífica coberta, perquè la coberta és una, una, una fotografia d'un de, de dels primers fotògrafs, el primer fotògraf que va fotografiar a Hitler, uh -huh. George Pal, eh, i és una fotografia paròdica perquè és una oficina en, en, en l'Àuia, eh, una, una, un, una persona dictant a una mecanògrafa en, en, en una, una piscina. De fet, la fotografia es diu Despatx en l'Àuia. Vure i en fase. I i jo crec que és, és tan paròdica i respon un poc a la, a la, al, a la idea del, del llibre, perquè el llibre té també mm, un component molt important de bestiari, de personatges eh, inclassificables, de reivindicació de la, de la memòria de la ciutat... Mm -hmm. Eh, una de les coses que tinc entès és que al llibre se mescla, és el, el que dies abans, no? se mescla un poc l'autobiografia en, en, la, en la ficció. Sí, em, em, eh, d'alguna manera no són... Eh, n'hi ha alguns relats que estan en primera persona, alguns eh, en tercera persona, i d'alguna manera el llibre juga en eixa, en eixa complexa relació entre, entre identificar el jo com a biografia, i l'ell, mm -hmm. la tercera persona com a, com, a, com a ficció, quan en realitat pot ser no siga estrictament això. Són relats molt curts, alguns ocupen una pàgina, altres menys, sí. altres mm. diverses pàgines, mm. i també veiem que eh, hi ha molts capítols que ja no és que uns, que uns articles parlen sobre el jo i altres sobre l'altre, sinó que directament se mesclen reflexions sobre sí. temes variats. Sí, però no és, no és, no és un llibre, és, és, és, no és un llibre d'assaig, ni és una... No és el típic dietari en el que en el, el qual jo eh, jo he sigut un gran consumidor de literatura, de la memòria i dels dietaris. El que passa és que a mi sempre m'han... Eh, eh quan uno compara la literatura de la memòria mm, en lo que uno fa, pues, eh, eh, té una certa, té una certa prudència perquè mm, d'alguna manera identifica lo gris que és la seva existència i no vas a dir eh, vesprada, vaig a Godella, <laughs> eh, parque a 150 metres de, de, de la ràdio, passege per, passege els carrers de, de, de Godella i em sorprèn l'olor del gesmil. Clar, eh, uno mm, té un, jo tinc determinat determinades reserves respecte del, del dietari quan uno el dietari ha d'estar reservat a, a aquelles ocasions en què tens algo que dir. Si no tens res que dir, com dia Wittgenstein, el millor és, és callar, perquè... I llavors el, el, el, el llibre sí, efectivament, és, mm, és memòria, però no és dietari, no és explicar el que, lo que me passava eh, fa cinc anys una, una vesprada d'abril no eh, és, és ficció i, i relats curts jo crec que algun dels relats podien haver sigut la gènesi d'una de, novel·la més d'extensió eh, de, de, més més, més important, però jo crec que la, la manera en què les persones que, que no tenim eh, una vocació de, de, de, de, de publicador impenitent, de grafoman eh, eh, persistent, moltes vegades el relat curt te serveix per a, per a, per a fer fugir les teues pròpies eh, pors de dir, mira, acaba, acaba el relat curt és perfecte per això. I perquè si continues, aprega un moment en què, en què penses en la quantitat d'arbres que, se massacraran per culpa del llibre i dius, bueno, pues total, mm, saps que no vas a ser mm, Flaubert ni Balzac i dius, bueno, pues... Eh". Sin embargo, el relat curt eh, te permet la estricta extensió per a mm, dur a terme l'exercici L'exercici, escrius i, i abandones com, com si fores un, com si fores un lladre. Deixes la teua, la teua empremta i, i, i ja està. Per intentar definir-ho, no, podríem dir que baix la, baix l'estructura del que seria millor un dietari, no? un, un llibre així amb, amb xicotetes parts curtes, tu simplement el que fas és el teu exercici literari de contar allò que t'avellix. Mm. I, i, I pot ser això, no? Són, eh, si haguem de classificar-ho, aniria a la part, a la, al, al taulell de, de no ficció, o mm. sigui, perdó, de ficció, de, de ficció, no, de, ficció, de, de, de llibre no real, que no parla de realitat, però sí que se mesclen este, entre este exercici de, de fer literatura, se mesclen reflexions personals sí, sobre sí. temes, potser un poc més... Apa. Clar, a vegades, eh, des de l'ou, eh, manual d'autoajuda no és. <laughs> en, en la llibreria, eh, si tinguem que, que introduir-lo en algun dels prestatges, ni manual d'autoajuda, no ajuda no ajuda absolutament a, a, a res. Sí que, sí que eh, efectivament és un, és un llibre que permet una, una permet una, una manera de, de, de reivindicar la memòria però sense sense sense ixa, ixa excessiva ixa, ixa excessiu pes que de vegades tendim a donar-li a la, a la memòria. Jo crec que, que n'hi ha relats curts que, que, que formen part del... del formen part del... De, de, de, de jo n'hi ha vegades un dels mestres per a mi com és Quim Monzó n'hi ha, hi ha, hi ha eh, contes així que, que, que uno es llitja en distància i diu, bueno, pues, este conte pues, perfectament podia passar per un, per, per un conte de, de, de, de Monzó, o, o, o d'algun dels mestres del, del, del conte. Jo estic satisfet, eh, Toni Sabater és un gran propagandista del, del llibre, eh, i bé, jo eh, sempre i quan no, no contribuïm al, a, al concurs de creditors de l'editorial i que... <laughs> jo crec que el llibre està bé. Jo, és un llibre inclassificable, però, però que tindrà, tindrà un bon recorregut. Tindrà el seu públic, no? Sí. Home, em costa que Drassana ben el que publica, o sigui sí, que sospite sí. que no, no contribuiràs no, al... Inventari mínim no estarà en cap magatzem amagat en, en, en, en caixers. Mm -hmm. Bé, estic content, estic content del, estic content del llibre i, i no sé, ja me diràs, ja me diràs ja què tal. Eh, <laughs> has dit, eh, això no acabarà en, en, el stand de autoayuda de las librerías. Yo en, las bibliotecas no tan, pero yo en las librerías cada clasificación de libros <laughs> que no em descartaría que acabaran autoayuda. A mí me agrada mucho eh, la, en, el, en el tenía que una parte paródica también sobre la literatura, sobre... un, des, un sobre un lector... un, des, un es sobre un lector editorial que no té absolutament ni idea de, de literatura y que se dedica a se dedica a descartar la publicació de, de les obres literàries en qualitat. Son pare li ha comprat l'editorial perquè ha pegat un pelotàs urbanístic enorme. No sé per què, però em sona. Eh? No sé per què, però bueno, em sona. I se dedica a, a, a, a furtar pàgines de, de llibres que ha descartat i al final acaba, acaba publicant una, una novel·la a, a, a, a través dels fragments de... N'hi ha molta paròdia. Jo crec que el que pense que això eh, identifique eh, el dietari com a reivindicació de la cultura sonant en l'aparell de música eh, la música clàssica i, i el, i el silló i no, no, no ho va trobar. N'hi ha molta paròdia i, i n'hi ha n'hi ha prou, hi ha prou d'humor en, en aquesta manera d'entendre de, de, el, el, la paròdia que n'hi ha en, en inventari mínim. Jo crec que la persona que se'l compre eh, se ho passarà bé. Deixem-ho deixem, deixem bé durant tota l'entrevista hem parlat de personatges estrambòtics, no? Sí. Ja des de Últimes Vespres a Mestalla, que era ixe, ser aquest exercici de literatura sí. curta que, que ha acabat plasmant en aquest excel·lent llibre, i potser també trobarem això, no? Vull dir, aquests personatges estrambòtics que de tant en tant sí. Sí. apareixen de, de la teva imaginació, la de Rafa. bueno, la Rafa en aquest cas no, perquè no escriu. Però <clears throat> sí, n'hi ha, n'hi ha, ha bestiari, n'hi ha galeria de personatges eh, hi ha galeria de personatges eh, eh, complexos, no, no fins al punt eh, eh, que el aconseguís eh, Rafa, però, però, però deixem-ho ahir. Jo crec que així, així n'hi ha personatges... Eh, jo si tinguera diners i tal, o haguera fet un pelotazo jo crec que inclús n'hi ha alguns contes que, que se podien dur a, se podien durar... se podien adaptar eh, mm -hmm. cinematogràficament i estic content. Cinematogràficament potser no, però encara que sigues un escriptor que de poc a poc va publicant, potser sí que podries desenvolupar algun personatge, no?, en, en, més endavant. Sí, ahí, ahí estem. Ja d'ací un temps te portarem l'exclusiva. Com a primer entrevistador d'Inventari <laughs> Mínim, te portarem l'exclusiva d'alguna cosa que estem maquinant agafa jo, en aquest sentit. Molt bé, doncs eh, així deixem l'entrevista. Moltes gràcies, Miquel, per haver respost a la nostra crida i recordem, Inventari Mínim, Llibres de la Drassana, publicat este 2016 i la portada diu tot, no? Un, un despatx en l'aigua, fotografia de George Pal i este despatx en l'aigua és el que explica potser este inclassificable llibre que mescla dietari en, en, en ficció de tot tipus, des de bestiària... a ha relat curt? Sí, hi ha, hi ha un, un, dels, un dels relats eh, eh que és, probablement és, és el més el més estafalari eh, reflexa la vida d'una persona d'una persona el relat és agendes inventades i, i és una persona que se dedica durant 15 anys a, a, a dur una agenda completament completament inventada d'un personatge que no, que, no, que no és ell. Un any és home, un altre any és, és dona, un altre any és eh, indumentarista i delegat de cultura d'una falla, l'altre és <laughs> regidor d'urbanisme... Eh, les agendes inventades eh, responen molt a aquesta manera inclassificable d'entendre de, de la ficció, una ficció trufada de, de, de fets, de, de coses que has viscut i, i, que, i que està en inventari mínim, que espera no siga un itinerari mínim, sinó que siga... Un, un itinerari llarg. Un itinerari llarg. Molt bé, Miquel, gràcies per haver respost a la nostra crida i ja sabeu, si voleu saber la història de l'agenda de l'indumentarista de Falla, inventari mínim.